بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین انڈے کی زردی کی تاثیر گرم تر جبکہ سفیدی کی تاثیر سرد تر ہوتی ہے بے پناہ غذائی صلاحیت کے باعث انڈا دنیا بھر میں ناشتے کا ایک لازمی جز کہلاتا ہے انڈا غذائیت کا ایک گودام ہے یہ ایک بہترین غذا ہے غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر آتا ہے سامعین انڈے کو کب اور کیسے کھانا چاہیے انڈے کو کن کن چیزوں کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے انڈے کو کن کن اوقات میں نہیں کھانا چاہیے انڈے سے کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں ویڈیو لائک کر دیں اور اگر باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبرز میں شامل ہو جائیں جائیں سامعین باب علم کی ویڈیوز اپنے تمام دوستوں اور فیملی ممبرز کو شیئر کریں اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اپنی یہ رائے اور مزید سوالات اور نئے نئے ٹاپکس ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتاتے رہیں جی تو سامعین انڈا کھانے سے جسم کو vitamin A vitamin B calcium phosphorus اور فولاد حاصل ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ موسم گرما میں انڈا نہیں کھانا چاہیے یہ خیال بالکل درست نہیں ہے بلکہ ہر موسم میں انڈا اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں اگر ہمارے جسم کو ہڈیوں کی ایک عمارت سمجھا جائے تو پٹھوں جلد اور خون کے لیے انڈے میں موجود پروٹین بہت اہمیت کی حامل ہے انڈے ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں انڈے کی ایک سو گرام زردی میں 1.33 گرام کولیسٹرول ہوتا ہے انڈا کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ نہیں ہوتا انڈا نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور آنکھوں کو طاقت بخشتا ہے انڈا جسم کو بہت طاقتور بناتا ہے انڈا دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے اور دماغ کو طاقتور بناتا ہے بیماری کے بعد جسم کو دوبارہ سے تر و تازہ کرنے صحت مند بنانے اور روٹین پر لے کے آنے کے لیے انڈا مددگار ثابت ہوتا ہے انڈے میں موجود پروٹین جسم کو حرارت فراہم کرتی ہے اور انڈے میں موجود کیلشیم پھیپڑوں کی ساخت کو درست رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے انڈا جسم کی نما کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے بڑھتی عمر کے بچوں کو روز ایک انڈا ضرور کھلائیں انڈا قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے انڈے کا استعمال جلد کے لیے بہت ضروری ہے انڈا بالوں کو مضبوط کرتا ہے چمکدار بناتا ہے بالوں کی نما میں اضافہ کرتا ہے گرتے بالوں کو روکتا ہے انڈا ہار ہارمونز کو بہتر بناتا ہے انڈے کا مسلسل استعمال کینسر کے خطرات کو دور کرتا ہے انڈا مسلز کو مضبوط کرتا ہے انڈا موڈ کو خوشگوار کرتا ہے انڈا جسم میں خون کے سرخ ذرات پیدا کرتا ہے انڈے میں موجود فاسفورس اصاب کو طاقتور کرتے ہیں انڈے میں معدنی نمک پایا جاتا ہے شیخ بو علی سینا کے نزدیک انڈا تقویت قلب کے لیے بہت مفید ہے انڈے کو بہت تیز آنچ پر نہ پکائیں اور نہ ہی انڈے کو بہت سخت ابال کر کھائیں اس طرح انڈے کے سارے پروٹین ضائع ہو جاتی ہیں انڈے کو ہاف فرائی یا ہاف بوائل استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے حاملہ خواتین اور نوعمر لڑکیوں کو روزانہ دو انڈے کھانے چاہیے انڈا جسم کی سوزش اور ورم کو دور کرتا ہے انڈا اس حال کے مرض میں بہت مفید ہے انڈا جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے انڈے کی سفیدی جسم سے معمولی قسم کے زہر کے اثرات کو دور کر دیتی ہے انڈا دماغی اور نفسیاتی بیماریوں میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے انڈا خون کی کمی کو دور کرتا ہے جلی ہوئی جلد پر انڈے کی سفیدی لگانے سے بہت سکون ملتا ہے سامعین سردیوں کا موسم ہے تو اس موسم میں آپ کی صحت کے لیے انڈے اور بھی زیادہ مفید ہیں انڈے کھائیے اور لطف اٹھائیے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ سامعین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک باب علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین میری ویڈیوز اپنے تمام WhatsApp groups Facebook Twitter اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ